Quiero cash, quiero money, quiero más honey. Quiero más trap, quiero más molly. Quiero más, yo soy más holy. Vete ya, quiero estar only. Alone, quiero cash, quiero money, quiero más. only, hablo de billetes, a nadie le importa eh, Yo no tiro pif no dejo en banca bancarrota eh. eh, Cuento los de a mil junto a mi tropa ah. Ah, de lejos los vi copiando mi ropa Pero tú no vas a poder con todo el poder que yo te traigo Porque no lo ve, bitch fuck love, no me distraigo Dice mi nombre, yo no lo nombre, yo no lo encargo más hombre, lo tengo claro hijo de puta, todos saben lo que soy. Si me es mañana, trata de no verme hoy. La buena con todos, pero me tratan de toy. Nadie se va a esperar lo que casi siempre doy. Pero nunca me importó lo que la gente diga. Me critican siempre porque estoy en grande liga. Tratan de camuflarlo, pero sé que es envidia. Todos me tiran, pero nadie tiene mi vida. Todos mis niggas me esperan afuera. La gente está esperando que muera. Pero no lo haré aunque les duela. Ojo por ojo, muela por muela. Con lo que traigo, la gente vuela. Mis manos con droga, nariz que vuela. Traperos no me llegan a la suela. No me hago responsable si se cuela. Se cabe, se notó, molas mejores decisiones porque no ayudan Pero trato de dar lo mejor de mí cuando alguien de mis conocidos acuda Después en la fiesta cuando llego toda la persona me ven y me saludan Porque tal vez no soy la mejor persona pero de que soy el mejor no hay duda Pero en el beat Brian ejecuta porque pregunta por internet que si se disculpa Pero si me raya ya la puta apunta a disputar algo que alguna vez no me preocupa Se ocupa y disfruta de un cabaret porque dispara y no falla a la nuca Que acabaré sobre la junta que pararé les digo hasta nunca puta yo te mataré Cash, quiero money, Quiero más, Molly. Eh, quiero más, yo soy más.